We are living in times where the corporations write the rules. They wrote the rules of intellectual property rights of the World Trade Organization. Monsanto is on record saying we were the patient, diagnostician and physician all in one. Voedsel imperia, dat zijn de, de grote netwerken die internationaal opereren, die eh, macht vertegenwoordigen en die in toenemende mate, laten we zeggen, eh, de productie van voedsel, de verwerking van voedsel, de handel in voedsel en ook de consumptie van voedsel eh, kunnen bepalen, kunnen conditioneren. Er wordt op dit moment onderhandeld over een vrijhandelsverdrag tussen Europa en de Verenigde Staten. Met dat vrijhandelsverdrag wil Amerika dat wij ons voorzorgsprincipe, en de voorzorg is we laten het niet toe tenzij we zeker weten dat het veilig is. Amerika wil dat we dat laten vallen, want in Amerika geldt het omgekeerde. Het is veilig totdat gebleken is dat het niet veilig is. Als Amerikaanse bedrijven eh, denken dat zij eh, winst verliezen of in de toekomst winst gaan verliezen door regelgeving die de Europese of nationale overheden in Europa stellen, eh, dan kunnen zij die nationale en Europese overheden of gewoon onze regeringen voor een internationaal tribunaal dagen. Het gaat er vooral om eh, dat we het voedsel weer in eigen handen krijgen, dus het voedselsysteem weer in eigen handen krijgen. En, uh, en dat is een hele grote strijd, omdat je dat ook op politiek niveau voor elkaar moet zien te krijgen. Omdat de regels heel, veel, heel vaak eh, in het voordeel van multinationals werken en heel vaak in het nadeel van consumenten en voor kleine boeren. What we need is much more coherence across different levels of governance, much more food democracy, because people must be able to um, Um, hold governments accountable for the results of what food systems deliver. We believe in Swaraj, where people come first, communities come first, farmers come first. And we delegate to government where governments need to come into play. And there is no power delegated to corporations. Corporations are greedy beasts. They need to be regulated. They can't be the writers of laws in a democracy. It is, heel goed om allemaal met je alternatief bezig te zijn, maar ik denk dat het ook heel belangrijk is om bij elkaar te komen en tegen Ehm, de bedrijven die nu nog veel machtiger zijn, te zeggen van eh, eh, een duidelijk publiek statement te maken en te zeggen van eh, wij hoeven jullie niet meer, wij gaan het zelf doen en wij gaan proberen om jullie tegen te houden. We need policies um, that are much more coherent from the local to the global. In many of my missions, I see very interesting examples of um, local food systems being rebuilt, with consumers being more active, linking with producers, with the support of um, municipalities, for example, and identifying ways how local resources can be better used to, to shape food systems that become more sustainable and, and fair, both for poor consumers and for producers who have right to remunerative prices. We staan hier in, her, in, in, in transitieprocessen waarbij geldt dat uh, elke keer saaien met uh, wat zij dan noemen uh, eh, eh, semillas criollas. Dus niet, niet de GMO-zaden, eh, maar de, de, de zaden die ze altijd gebruikt hebben. Dat is een daad van verzet. Elke consument die je overtuigt van de waarde van agro-ecologisch voedsel is een, is een daad van verzet. En zo heb je overal deze vormen van verzet en die verbinden zich in toenemende mate. En dat kunnen we hele sterke bewegingen worden.